人は見た目じゃないって言ってもやっぱり美人は特 うまくいかないのはあなたが不細工だからよポテチ食ってコーラ飲んで YouTube 見て夜更かしてるからよ今すぐスマホをぶん投げて10分でもランニングしてみろ行くわよじゃダメダメハゲじゃダメダメこの世は顔が金金金親のコネコネなのほっとけ言い訳は当てで流せ動き出せたくさん傷ついて 泣いてできる何かを初めて見ろ泣けるほどブスなお前にだってできる行くわよ泣きたいほど好きな人がでる して実験してまだまだ諦めたくないデブデブデブ私の次元では誰も体重なんて気にしないんですよ 恋の似合う